Ой, всем здрасте! В начале ролика мне придется вам рассказать небольшую предысторию. И ролик начнется не совсем не с того, э, с чего вы ожидаете. Короче, получилось так, что в тот момент конкретно, когда мне нужно было снимать ролик э, про электроусилитель, я очень торопился сделать машину, потому что мне нужно было ехать на работу. И получилось так, что я все сделал, поставил и, грубо говоря, снял только конец самый. Ну, то есть, как оно работает, по сути. Вот. А сейчас у меня немного другие проблемы тут с машиной. Сейчас я вам покажу, озвучу. Ну, может, кому-то это будет интересно. Это так, чисто для того, чтобы наполнить ролик. Поэтому добро пожаловать, усаживайтесь поудобнее и посмотрите начало. Если не хотите, можете перемотать ну так, так чик-чик-чик-чик-чик помотать к тому месту, когда начнутся действия с электроусилителем. Но тут, в принципе, тоже будет интересно, поэтому давайте скорее посмотрим. Итак, значит, у нас получается что? Вот отсюда вот текло масло. Ну, и масло с коробки, получается, уходило. Сколько бы я ни пытался его там пополнить запас масла, оно все время уходило и утекало масло отсюда. И получилось так, что, ну, я думал, сначала думал, ну, сальник поменяю, все будет нормально, короче. В итоге я снял приводной вал, достал вот этот вот, выбил сюда, не так, как там написано в мануале, типа вы упираете туда болт, там болтом типа выжимаете, ничего не надо, стукайте сюда аккуратненько молоточком, либо кияночкой резиновой, все замечательно выходит и без того. Вот, э, значит, выбил я вал, посмотрел, ну, поменял сальник, поставил все назад, все, и опять залил масло, все опять вытекло. Я думаю, блин, да чего тебе мало, почему все вытекает-то? А оказалось, Оказалось все гораздо проще. На вот этом фланце... Блин, да как так свет-то повесить? Ё-моё, а что тут все как-то через задний ход, блинский ёж. Короче, буду держать вот так вот. Получается, вот на этом фланце... Вот, блин, ну надо же показывать, а, людочки добрые. Получается, что вот этот фланец, получается, ну вот он э, на валу сейчас надет, да, но он снимается, там вот крышечка пластиковая, ее достаете, там есть стопорное кольцо снимаете этот фланец, и на этом фланце, вот где здесь сальник ходит, где сальник работает, на нем есть выработка на сальнике. Ой, не на сальнике, от сальника выработка на самом фланце. Там канавки было, штучки 3. И из-за этого новый сальник, собственно, не работал. Вот, и я взял, снял фланец, отдал токарю. Он мне проточил, получается, под размер, заводской размер, получается, 45, а, размер сальника 45, 60 и на толщину 8. И он мне проточил, получается, фланец под размер на 44,1 э, мм. Для чего? Для того, что я заказал сальники. Э, ссылочку оставлю я в описании. Просто, ну, вдруг кому-то нужны будут сальники по их размерам. Я думаю, что, возможно, вы там найдете там достаточно большой выбор. Вот, позвонил в эту фирму, заказал, она в Питере, заказал два сальника под размеры 44, 60, и ширина 10, ну то есть толщина, глубина, высота, как хотите, 10. Было 8, стало 10. В принципе, ничего страшного, замечательно встает. И все, получилось так, что этот сальничек теперь у меня обжимает хорошо э, фланец, и я буду надеяться, я только собрал, поставил, э, только буду сильно надеяться, что отсюда масло не потечет. Но если потечет, тогда придется заказывать сальники не 44-10, ой, 44-60-10, а, к примеру, 43. Но я боюсь, что тогда он будет греть поверхность э, фланца и будет ее, соответственно, либо сам сальник гореть, либо еще что-нибудь, короче, будет происходить быстрее выработка опять. Ну, короче, надеюсь, будет работать хорошо. Значит, а с этим вот совсем, что происходит здесь, собственно, происходит, я ну, стал снимать вал, посмотрел, что у меня стойки стабилизатора разбиты были, нижняя шаровая была убита, а, еще втулки стабилизатора надо поменять, и э, получается вот этому рычагу нижним, задний сайлентблок, он алюминиевый, да, как вы знаете, его надо было поменять. Сейчас я этим всем, естественно, занимаюсь. Итак, значит, <clears throat> вот он получается рычаг. Сальник отсюда мы убрали. Шаровую, соответственно, тоже я выбил. Хотел найти сюда еще болты, но, к сожалению, не нашел. Не в саморезике, их сейчас уже не продают под размер. Болт здесь получается 14 на 190 у меня конкретно стоял, на резьба полторашка. Так, шрус тоже хрустел, до кучи поменял шрус передний, вот этот вот, э, точнее, ну, получается, наружный поменял шрус. Что еще тут буду делать? Я сейчас надо будет, сейчас сегодня придут запчасти, и надо будет позаправлять, получается, ну, назад все поставить, поставить этот шрус, снять второй, со второй стороны тоже шрус, и поменять там тоже шрусы и стойку стабилизатора, и втулку стабилизатора. Потому что опять-таки скоро ехать на работу. Ладно, это небольшое лирическое отступление. А сейчас я вам а, потихонечку буду рассказывать по поводу э, электроусилителя руля. Я сейчас соберу все запчасти здесь на столе у себя, потому что так как я его делал, электроусилитель, очень много запчастей осталось. Ну, соответственно, там было очень много сварки, болгарки и получается здесь обрезки всего. Ну, я вам покажу просто все это и просто вы... я вам объясню, и вы все поймете. Это все, ну, как бы, человек, который собирается это делать, я думаю, что он поймет, ему не нужны будут какие-то там объяснения или что-то такое. То есть я буду показывать, человек будет просто-напросто понимать вообще, о чем идет разговор. А, сейчас я все здесь подготовлю, и буквально через пару мгновений мы вернемся ко всему, и я буду уже объяснять. Так, значит, смотрите, я сейчас очень сильно долго мучился и все-таки решил не разбирать а, рулевую колонку полностью и не показывать вам все на столе, потому что, блин, ну тут, короче, ну сейчас я вам объясню Почему? все очень тяжело и трудно. Не хочу я потом полдня, блин, назад это собирать. Ну да, торопился, да, тысячи извинений. Сразу говорю, кому-то, может быть, понравится, э, кому-то не понравится. Я это прекрасно понимаю, осознаю. Но уж, простите, вот так получилось, что сделаю. Значит, смотрите, а, значит, прежде чем начинать э, делать то, что сделал я, вы должны знать, что вам придется распрощаться с вот с этим боковым карманчиком, потому что мотор сюда, ну, как бы вместить вообще никак не камельфо. Вообще никак. То есть вниз он будет в коленке биться, вверх приборная панель не даст, в эту сторону другой карман не даст. То есть пожертвовал я этим кармашком. В принципе, он маленький, особо толку от него. Да, мелочь лежала, там болты всякие, гайки, хрен с ним. В принципе, не жалко. Вот, сразу, чтобы вы это точно знали сразу говорю, если, ну так как я делал, у меня немножко изменился наклон, ну не то что наклон руля, а руль немножко ушел от, э, от, вот от консоли, вот от этой чуть-чуть ушел, то есть он был ближе, стал чуть-чуть дальше. Ну, это просто из-за того, что карданчик, собственно, по-другому немножко никак не встает. Ну, мне не мешает, не знаю, езжу, все замечательно. Я маленький, если кто-то два с половиной метра ростом, как обычно это бывает в интернете, я там метр восемьдесят, метр девяносто езжу, во мне метр шестьдесят семь, мне хватает за глаза сразу. Вот это, эти нюансы стопудово сразу вам скажу. А, значит, еще добавляю к тому, что я уже сказал по поводу вылета руля, и кармашка – это значит то, что у меня стоит э, рулевая рейка без гидроусилителя. Но если бы даже стояла с гидроусилителем и сломался либо насос, либо сама рейка, либо она начала течь жестко, и там ремонт стоил бы больших денег, я также бы поставил электроусилитель руля, но э, просто отключил бы э, насос, и просто он у меня гидро, ну, короче, гидрорейка стала бы обычной рейкой, то есть без жидкости, без ничего. Да, я до такой степени шизанутый на голову, потому что, в принципе, электроусилителю вообще срать. Мне кажется, если его на Урал поставить, он будет крутить колеса, я не знаю, там на какую-нибудь большую тяжелую технику, на газон, он будет крутить, он да такой, он так, так крутит, он вообще даже не замечает, что эта машина весит полторы тонны. Я ездил груженый, она не замечает вообще, что крутится руль, и вообще все равно, сколько весу крутить. Итак, значит, если вы вдруг все-таки после всего этого решили себе поставить электроусилитель Volkswagen Polo, значит, заходите на дром, либо просто вбивайте э, в Яндексе в поисковике э, «Купить электроусилитель руля Volkswagen Polo», а, получается, «Рестайл». «Рестайл», э, почему «Рестайл», значит, объясняю опять-таки с самого начала. Я, ну, это я уже потом узнал, купил сначала электроусилитель руля, он пришел, он не работал первые цифры в номере руля в электроусилителе. Там вот есть где-то наклеечка. А, вот здесь она была, наклеечка. Там было что-то один, чего-то там. Но я прикреплю, если найду, я прикреплю фотографии. Вот, а какой нужно покупать второй генерации? Значит, почему первый не надо покупать? Потому что в этих э, рулевых колонках есть мозги, да? Ну, вот они конкретно у меня там стоят, ну ладно, не суть. Есть мозги. То есть, значит, что происходило? Если э, старые дорестайловые именно рулевые колонки на Volkswagen Polo, которые стояли, попадали в малейшее ДТП, то есть даже в них тихонечко вот въезжала машина сзади, был удар по машине, да? Вот, то сразу в блоке э, управления в мозгах записывалась ошибка руль выключался и больше не включался. Его можно скинуть, но там что-то какой-то такой геморрой вообще. Короче, и мне, получается, пришел первый усилитель руля, он был нерабочий, то есть с этой ошибкой. Ребята на СТОшке проверили, мне сказали, что эту ошибку скинуть они не смогут, и у меня тут, где я живу, точно никто скинуть не может. Поэтому я списался с продавцом, объяснил ситуацию, он сказал, да, конечно, за... Ну, у меня, говорит, есть другая колонка рулевая, но она идет, типа, с ключом, вот он мне прислал ее с ключом, с замком зажигания, э, она, типа, стоит 6, то есть та, которая была до этого с ошибкой стоила 4,5 вообще, чтобы вы понимали, это стоило 6. То есть за полторы тысячи рублей я, грубо говоря, докинул полторашку, и мне прислали вот эту вторую. А, рулевую, ну вот на в сборе, короче, эту колонку с, э, с электроусилителем руля. Значит, в нее, э, и, и к чему я это все веду, покупайте сразу, чтобы на этой табличке, и вообще, в принципе, электроусилитель руля, начинался с цифр 6 и букв английских R, большая U, то есть 6 RU. И все, и он будет рабочий. Если он не рабочий, значит, это уже однозначно какой-то убитый там в хлам электроусилитель руля true Все, запомнили этот, фан, этот момент, все, я вам объяснил. Дальше. Значит, он приходит в комплектации э, с регулировкой по высоте и наклону. Конкретно ко мне пришел с, э, с этим вот замком зажигания, с ключом. Если кому надо, мне вот этот вот верх нафиг не нужен. Могу его продать там чисто за символический, там за косарь, э, грубо говоря. Вот, пишите там комментарий. Не, лучше пишите в контакты, в личку, куда-нибудь туда, либо на почту. Там все контакты в описании канала есть. Вот, значит, пришел, соответственно, что мы делаем? Вынимаем. Здесь была такая штука, вот, ну она, короче, получается, э, сама, э, сам электроусилитель руля был вот тут вот, получается, вот эта вот часть, вот от, от вот этих вот точек сваренных, сразу говорю, варил я на коленке, э, торопился на работу ехать, поэтому все сварено так, держится замечательно до сих пор, вообще идеально. Вот, вот этот вот, тут есть большой такой вот, ну, получается, вот это вот большой диаметр. Внутри в нем еще вставлен вал, сейчас я покажу какой. -то вот этот вот внутренний, внешний диаметр, вот этот толстый, был вставлен вот сюда, вот внутрь. И вот внутренний диаметр, это вот он, внутренний вал. То есть внутри этого стоял вот этот вот вал. Вот эта вот кругляшка, она большая. Ну, если вы купите, вы поймете, она будет вот такая же большая, длинная, высокая, толстая. Вот эта вот железяка, типа с нержавейки, толстая. И внутри этой штуки стоял вал. Соответственно, он вставлялся вот туда. Вот так вот. Чик, видите? Все, и здесь все это, соответственно, работало. А, вот, значит, что мы делаем? Значит, от электроусилителя руля, вот от этого, я что делал? От верха, ну, получается, грубо говоря, вот это вот толстая труба, которая идет с электроусилителем руля, ну, она такой же высоты, как вот эта вот заводская, та, которая стояла здесь у меня. Мы берем штангенциркуль и внутрь э, э, меряем высоту, здесь вот, получается, упирается она внутри, то есть конец идет трубы внутри там сальник вроде стоит, а за ним подшипник или что-то, или сальника подшипник, не знаю. Короче, вот вы штангенциркулем э, меряете высоту, вот эту вот, соответственно, отмеряете ее с этой стороны снаружи и отпиливаете по кругу все это. Э, Достаете вот эту круглую штуку, убираете, и внутри у вас, получается, остается один вал, вот этот торчит. Этот вал вы тоже отпиливаете, он вам, собственно, не нужен. По вот низ шлицов, самый низ шлицов, по самому низу шлицов отпиливаете. Вот. Э, все, грубо говоря, подготовили. У вас э, эта штука отпилена и торчит небольшой вал. Ну, там высотой будет сантиметров 5-6, наверное. Вот такой вот высоты. Значит, со своей рулевой колонки вы берете, э, отрезаете, получается, тоже вот этот вот вал, который у вас был на рулевой колонке. Но ну, я ну, разбирать не буду, опять-таки, Ну там вы поймете все у себя. Если вы человек, как говорится, который ну, понимает вообще, о чем разговор, я думаю, ему не нужно будет очень сильно там как-то объяснять. Я особо, ну, не особо там как-то шарю в этом или что-то еще волоку, но я разобрался, то есть все это элементарно на двух пальцах. Вы отрезаете, получается, от, ну, то есть разбираете свою колонку, вот эту рулевую. Тут, по сути, вал идет, и на, на концу валу, получается, вот он, вот он вал, то есть вот эта часть, вот эта вот, куда прикручивается руль со шлицами, и вот эта вот часть, это было одно литое, вот. То есть это вот вся рулевая колонка была в транспортере. То есть вы его отпиливаете по такой высоте, как вам надо, по длине. И все, сейчас дальше буду объяснять. И получается, вам нужно будет внутри этого вала немножко затокарить, так как диаметры не совпадают. То есть внутренний диаметр этого вала, соответственно, вот этого вала, не совпадает с наружным диаметром вот этого вала, который вы отпилили. Соответственно, нужно затокарить вот этот вал, немножко там буквально миллиметр распиливаете, и он туда, ну, померите штангенциркулем, да господи, кто корю привезете, он вам сделает. Все, затем, получается, вы одеваете, надеваете, точнее, этот вал на тот вал, намечаете, там есть э, такие штуки, куда ну, замок зажигания, вот, в замке зажигания есть штырек, в замке зажигания есть штырек, вон он, который ну, блокирует руль. Когда вы вынимаете ключ, он блокирует руль, чтобы он не крутился. Там есть эти выемки. И вот внутри этих выемок я делал лично, получается, намечал этим э маленьким сверлышком, ну, либо метчиком, я не знаю, чем вы наметите, маркером, неважно чем, и просверливал насквозь тот вал, который внутри, вот тот полый вал, ой, не полый, а цельный вал электроусилителя руля, вместе соосно, чтобы был с этим валом, насквозь просверливал, вставлял штифты и их потом заваривал. То есть там много-много-много сварных точек, штифтов сразу говорю, кто-то может скажет, что это колхоз, но держится, работает, усилие держит, и вообще никаких люфтов, ничего нет, все ледом держится идеально. Значит, на этих штифтах все держится, все замечательно. Дальше, а, соответственно, путем подгонки, то есть вы вот эту вот наружную штуку, к которой, видите, здесь ухо, прикручивается сам замок, а, вот, а, вы ее делаете так, как вам надо, центруете. Ну, то есть я, грубо говоря, сделал также с той стороны. Вот она, получается, одевается, да. Также, чтобы замок был с той же с правой стороны. Э, сразу забегу вперед. Провода которые идут на фишку и провода, которые заходят вот, вот сюда, вот в электроусиль руля, они в принципе, вот так вот стоит фишка, так стоит замок, и здесь есть место подключить, отключить, ничего ничему не мешает, нигде ничего не трется, все хорошо, это наперед забегая. И вот мы, получается, сооружаем такую штуку, тут еще какие-то были эти пластмассовые штуки, тоже туда две, две такие пластмассовые, их тоже туда запихнул, думаю, запихнул, будет пускай, думаю, что пускай будет. Господи, запутался, короче, тороплюсь тоже. Дальше. В принципе, все понятно, да? Сварка, болгарка, подгонка. Вот это вот все размеры я вам не скажу. Вы должны подгонять ее по месту, то есть вы должны будете, прежде чем вот это вот все сварить, то есть вы отрезаете вот эту, отрезаете вот эту вот фигню от вала того, который на электроусилителе, потом пытаетесь здесь приблизительно сориентировать ее, как она будет, как вам удобно. То есть я одевал всю руль, держал на коленках, руки тряслись, все это дело приблизительно накидывал. Вот, э, и потом э, это все дело я составлял. Значит, дальше смотрим. Э, потихонечку подальше. То есть, поняли, да? Все, с этим решили. Если что, вдруг задавайте вопросы. Дальше. Потом здесь снизу есть у нас, получается, место, в котором... Вот это, получается, заводская. Это штанга, которая упирается туда, вниз, и там на гайку и на болтик на 13 закручивается. Вот она, проводка, все здесь держится. Здесь распорки я варил, получается, чтобы, потому что ну, электроусилитель до такой степени сильный, что он выламывает просто все это здесь. Вот, приваривал. Значит, там есть э, этот карданчик, да? То есть с электроусилителя также выходит вал с вилкой, в котором есть карданчик. Со соответственно, вот э, так, подытожим. Короче, нужно э, подружить крестовину от электроусилителя с крестовиной, которая идет а, на рейку, на вашу гидравлическую, либо механическую, как у меня. То есть там эти две крестовины надо подружить вместе. Вот и все. Что я еще делал? А, так, ну проводку удлинял. Я проводку так как не удлинял далеко, потому что я блок управления ставил вот сюда, рядышком он стоит у меня здесь. Значит, блок управления, получается, я поставил вот здесь вот за приборной панелью. Здесь ничего не трет, ничего не мешает. А, прикрепил я его, значит, к педальному узлу. Вот этот кронштейн крепления педального узла, видимо, я к нему приварил вот такую вот полосочку, ее загнул и на болтик, соответственно, подогнал там. Ну, методом опять-таки подгонки все встает, все держится очень крепко от вибрации ничего не шевелится вообще никаким образом. Соответственно, фишки здесь также чик-чик вставил, там туда фишки чик-чик вставил, или там провода выходят из этого, я уже не помню. Давно это дело было. Вот. Этот провод, получается, который идет питающий, подает сигнал при включении зажигания, он подключается к туда, вот уходит к проводке. Вот здесь вот находите, в, ну, получается, в проводке от замка зажигания находится провод, на котором появляется плюс при включении зажигания, который продолжает работать э, на протяжении всей работы мотора до выключения зажигания. Все, он, получается, включает вам всю электронику. И плюсовой и минусовой провод. То есть плюсовой синий уходит туда, вот у меня под, в подкапотное пространство к аккумулятору. А минусовой приходит вот сюда, вот на колодку. Ну, собственно, вы там дальше это все увидите, вот на эту колодочку. Все, в принципе, все работает, все хорошо. Я думаю, что доступно достаточно объяснил, как срастить все это и как это все сделать. Крепление здесь у нас получается, крепится он у меня вот здесь вот, несущую балку, на которой прикручена а, вся вот эта вот пластмассовая фигня, короче. Такой вот я научным языком скажу. Вот к ней тоже приварил планку, также прикрутил, замечательно на ухо все держится. Здесь сбоку также приварил, приварил, сейчас я вот, здесь сбоку, значит, э, тоже распорочку такую приварил. Потом здесь сбоку штангу такую же приварил к заводской этой фигне, которая шла, которая держит колонку. Приварил здесь, здесь, здесь сделал ухо, также прикрутил его вот на этот болт. Вот здесь вот снизу, получается, это ухо приварено к этому. Короче, тут все обвязано, завязано, и все отлично держится, и все хорошо. Никаких проблем абсолютно нет. Нигде ничего, ничего не трет. Так, значит, а, получается, что еще я мне рассказал? Да, наверное, все рассказал. Ну и, собственно, итог. Я думаю, что вы, наверное, сейчас увидите там дальше работа с проводкой и как я все подключил и как, в принципе, все заработало. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если кому-то что-то интересно, пишите в личку. А, постараюсь ответить. Только, ну, старайтесь не задавать сильно глупых вопросов, чтобы я сильно долго не отвечал, либо вообще отвечал вам, а не молчал. Ну что ж, приятного просмотра. Извините, что так получилось. Ну, к сожалению, жизнь диктует свои правила. Так, значит, рассказываю по поводу подключения у нас э, плюс-минус и все остальное. Фокусируйся. Значит, сделал провода минусовая, плюсовая синяя будет у меня проводина. Здесь очень широкие фишки. Очень широкие. Ну, вот именно эти железки. Получилось вот так вот сделать. Раскорячить. Кажется, что не очень выглядит, но выглядит на самом деле бодряком и держится очень крепко. В принципе, там вибрации будут минимум, поэтому, я думаю, вряд ли не прям слетать будет. Ну, посмотрим, короче. Время покажет. Делаем две. Один синий провод делаем длинный, потому что плюсовой провод идет э, на непосредственно аккумулятор. И забыл я купить 50-амперный предохранитель. Надо предохранитель, значит, на 50-амперный сюда ставить. Также стоит он и в Volkswagen в поло. Ну, вот стоит. В принципе, вот видите, как крепко на проводе поднимается ИБУ. И на коричневом то же самое. Проводе массы. Таким же макаром все устроено. Девается все, все очень плотно, поэтому вообще все хорошо. Это у нас провод управляющий. Его подключаем к а, проводу, в котором появляется плюс при включении зажигания. Как полярность здесь точно я сейчас вам конкретно не скажу, но вроде бы я правильно подключил сверху плюс, снизу минус. А, будет приложена фотография еще к этому ко всему приблизительно вот сейчас. И после этого вы можете, в принципе, подключать так, как там. Ну, а сюда вот эти коричневая и черная фишка. Ну, все. Сейчас еще расскажу вам про то, как действовать дальше с электрикой. <clears throat> Значит, что надо сделать? А, удлинить провода у нас от ЭБУ. Вот эти вот три клеммы. От них нужно три провода запустить вот к этим ответным частям. И здесь две фишки есть. Одна черная, одна коричневая. Провода между ними тоже нужно удлинить. Соответственно, мы их разрезаем. Так как у, меня, в принципе, я нигде не могу у себя найти проводов по цвету, придется удлинять по одному проводочку. Взял, к примеру, там черненький, зеленый, зеленый соединил, замотал, все, следующий. Вот так вот 5 проводов здесь, 5 проводов здесь. И удлиняем, короче, проводку вот эту до ЭБУ и вот эту вот до ЭБУ. Вот так вот. Сейчас все сделаю, будет приблизительно понятно, покажу. хочу показать вам промежуточный итог. А, значит, выглядит это все сбоку приблизительно вот так вот. Тут еще у меня лежала вот эта штука, что больше света, больше света. Вот. В принципе, если издалека смотреть, то ну, практически нету никакого ощущения такого, что это что-то нештатное. Единственное, что, да, пришлось пожертвовать, конечно, действительно вот этим вот карманом здесь, потому что мотор. Но по-другому, по-другому никак. Вообще никак. Ну и ладно, мне этот карман особо не нужен был, зато теперь у меня все здорово. Итак, значит, смотрим. Сейчас, секундочку. А, я одену обратно налобный фонарь чтобы освещать. Так, значит. Сейчас электроусилитель отключен. И руль крутится вот так. Короче, вон колеса. Вот колеса. Приходится прям тянуть. Назад. Назад. назад. Не хватает мне силенок. Не, ну я могу, конечно, вот так. Е! Е! Помаленьку. Так. Теперь включаем пока что вот проводок в колодку, где у нас в транспортерах есть масса. Так. Оп. Все, включил. Общий план. И теперь вот я стою одной рукой, даже вот пальчиком двумя колесо вывернуто одним пальчиком Здорово. Ну, еще не очень хорошо закреплена колодка, вот эта сама. Здесь она на, на трех точках у нас получается. Раз, там два, и здесь вот эта вот родная штанга заводская, три, которая упирается там в пол. Надо будет еще ставить что-то сбоку, наверное, сюда вот. Что-то, короче, надо будет что-то придумать, потому что она немного от того, что, ну, электроусилитель очень сильный, она шатается. Так, ну ладно, тут, в принципе, провода, грязь, все остальное. Ну и последний итог будет... Эм Точнее, ну, уже конечный итог, так скажем, я уже покажу чуть попозже.